الله الواحد هو واحد ب موجود بذاته ناطق بكلمته نعم. حي بروحه القدوس هو الواحد الثالوث فعندنا الوحدانية وحدانية جامعة لله نعم. أين كلام القرآن معقول ولا مرة ولا مرة يغلط رسول الإسلام في حديث ويتكلم عن الأب والابن والروح القدس نعم. ويقول أنا بتكلم عن المسيحيين مسيحين إيه لا يفهم يا عزيز ده حتى غلط رسول الإسلام مع احترامي ليكم واعتبر الروح القدس هو جبريل طب إزاي إذا كان اليهود والمسيحيين بيعرفوا الروح القدس روح الله كيف يقع في هذا الخطأ الفادح ويعتبر أن جبريل هو الروح القدس أمور كلها متلخبطة في بعض